эки дененин абсолюттук серпилгич аракеттешүүсүн карайлы биринчи учурда биринчи шар экинчисине кагылышканда алар ылдамдыктары менен алмашканын көрүп турабыз биринчи шар токтоду ал эми экинчиси болсо биринчи шардын ылдамдыгындай кыймылга келди бул нерсе шарлардын массалары бирдей жана кагылышуу борбордук болсо аткарылат башкача айтканда шарлардын ылдамдыгы шарлардын борборунан өткөн бир сызыкта жатса экинчи учурда бир массадагы шарлар бири бирине ар башка ылдамдыкта багыт алды кагылышуу борбордук кагылышуудан кийин алар ылдамдыктар менен алмашканын көрдүк үчүнчү учурда биринчи шар кагылышуудан соң экинчи шардан алыс кетти демек анын массасы экинчи шардан аз төртүнчү учурда шарлар кагылышуудан соң бир багытка кыймылдашты демек бул учурда биринчи шардын массасы экинчиникинен чоң борбордук кагылышууда массалары белгисиз болсо шарлар аракеттешүүдөн кийин кандай кыймылга келерин биз айта албайбыз бир нерсе өтө маанилүү изоляцияланган системада денелердин абсолюттук серпилгүч аракеттешүүсүндө энергиянын эки закон аткарылат импульстун сакталуу закону жана энергиянын сакталуу закону бул закондор аркылуу аракеттешүүдөн кийинки денелердин ылдамдыгын тапса болот